Lepas tu orang tino lah Orang homulo-mulo sekali Mati syahid dalam Islam Bukan orang jatah tak Namanya Sumayyah Ditikir tu ditikir di kemaluan Oleh Abu Jahal Kita mari mikir sore kat Eh Akidah dia lagu mana Boleh ke kejak gitu mo Sampai kejang mati tu Allah Anilah ha, Tuhan tanya beberapa ayat di dalam surah An-Naml ni ailahum Allah. adakah tuhan lain lagi bersama dengan Allah kita orang Islam yang beriman ni kena jawab dengan tim-tim hati kita dan akal fikiran kita mulut kita katanya kita berpegang dengan hanya Allah sebab tu masa kita semaya masa sebut asyhadu alla ilaha illallah Jari kita masa kita akak tu mata kita ni sunat kita tengok. Tengok di hujung, tengok di apa? Di jari kita seputung. Sama ada kita nak gerak ataupun kita akak. Tu pun ada khilaf banyak. Dalam hadis-hadis Nabi pun Nabi buat beberapa pesan. Nabi akak waktu turun. Akak waktu turun. Ada juga hadis rakyat katanya, Nabi akak sejak daripada awal at-tahiyya tu akak siapa suk wisale. Ada juga rakyat katanya, ada akak ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tapi hak pentingnya nak jadi mata kita pun bersaksi. Kita tengok kepada jari telunjuk yang kita bersyahadah di dalam semaya ni, dia akan menjadi lebih kuatnya pegangnya kita bahawa Allah Ta'ala so. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ayat 4 ayat 64 sampai 66 surah An-Naml sudah pun baca dah ayat ni tapi baca sekali lagi atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah mati ini pun kita yakin bahawa Allah Ta'ala jadi Semua makhluk ni bermula daripada luh mahfuz Lepas tu kalah Lepas pada tu Allah jadikan semua selain daripada luh mahfuz Fi sittati ayam. Iaitunya dalam, mas, dalam cuang masa ne masa Ataupun ne hari Wallahu'alam Wallahu'alam Nabi ada sebut di dalam hadis katanya Allah Taala buat langit pada hari itu, buat bumi, buat bukit, buat laut, buat bintang matahari pada hari itu, hari itu, hari itu. Thumma stawa 'alal arsh Selepas daripada Allah jadi semua makhluk dia, Allah bersemayam. Dengan molek dah, saya baca kena ni. Bersemayam di atas 'arsy bersemayam tu artinya Allah Ta'ala mengikut layak bagi dia dia bertahta di atas arash kau tak faham lagi bersemayam tu bahasa Melayu dah bertahta pun bahasa yang diguna oleh raja-raja raja pergi duduk atas balang dia tu dia panggil bertahta tapi kita jangan duduk pergi pegang, duduk pergi percaya, duduk pergi gamar katanya Allah Ta'ala duduk cakung atas haras. Hak tu, nak hak tu ya. Bosir pasal istiwa-istiwa ni. Nah, Ar-Rahmanu Al 'arsy istawa thumma istawa 'alal 'arsy. Orang panggil ayat apa sain? Jadi time, Jadi banyak tok tiang, go to go ni, Tapi Allah royak beberapa kali ala al-Arsh. duk baca pagi-pagi hari jumaat nak nak pagi boleh katakan masjid hak apa ni baca sujud sejadah ya? baca surah as-sajdah nah tuhan buat semua fi sittati ayamin thummastawa ala al-Arsh. Tuha di tidak ada quran Maka kita pun kena percaya katanya dia adalah istiwa sungguh. Lepas tu macam mana tu kaifiat cara dia wallahu a'lam. Tak ada kena dok tok tiang banyak, tak ada kena dok bahah banyak, tak ada kena dok korek. Ha Allah Taala. Nah, kita yakin katanya dia buat semua makhluk ni adanya pencuang wela gotu goni gotu goni gitulah. Lagi Allah mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Nak rayaknya penting ha manusia ni. Tak ada ada penting ha makhluk-makhluk lain dah. Kita semua kena hidup semula selepas daripada kita mati. Mati itu seolah katanya nak pindah alamnya daripada alam dunia pergi ke alam kubur. Tapi hakikatnya sebenarnya kita tak ada mati ni. Ruh kita ada hidup. Ruh menerima nikmat dan menerima azab. Tak mati. Lepas tu akan dikacuh semula. Di antara roh kita dengan tubuh kita untuk bakit di akhirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila tubuh-tubuh dan roh zuwijat dinikah semula. Maknanya hidup semula. Bakit di akhirat. Ha, itulah. Kita yakin katanya setiap makhluk akan apa ni terutamanya manusia dan jin akan dibakit semula menerima balasan masing-masing. Allah Taala pun tanya apa soal lagi? Dan, dan yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tuhan tanya ni, siapa wui rezeki kepada kamu? Rezeki kita mari daripada langit iaitunya daripada hujan. Dan daripada bumi ni iaitunya tumbuh-tumbuhan tumbuh yang kita makan, kita minum. Semuanya daripada bumi. Sebab kita tubuh ni daripada tubuh kita ni daripada bumi. Allah Taala jadikan daripada jadikan Adam dari dari bumi. Gitulah. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Tanya tak ada nak jawab pe. Tapi tanya nak we tahu. Ada Tuhan lain lagi ko. Hak muduk percaya, muduk syirik selain daripada Allah tak ada. Tak ada dah. Jawab nak jawab tim-tim. Katanya tak ada dah Tuhan yang aku beribadat, aku percaya, aku yakin Allah sahaja. Sebab tu Allah firmannya, "Wa may yakfur bit-taghut" wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama siapa yang berkufur dengan tauruk tauruk ni maknanya benda yang disembah selain daripada Allah dia panggil tauruk belaka wa yu'min billah dan orang itu beriman dengan Allah maka dia berpegang dengan tepat ataupun benda yang dia pegang Al-wuthqa Al-wuthqa artinya sangat kemah Kejap Lam fisa Tidak akan becek Tidak akan putuh Seolah katanya kalau dia pegang Di tali ya, Tali itu tak putuh Itulah bandingi Akidah seorang Muslim Yang betul, yang sahih Tidak gonye Saya pun tak erti kat dah Dia mikir seorang Bapak boleh sahabat hak mula-mula masuk Islam pada awal-awal dulu tu. Contohnya Bilal. Bilal tak ada ngaji banyak dia. Tekah mula-mula tak ada nak ngaji Quran sebuah. Quran turun beberapa ayat tekah tu. Tapi masya-Allah bila dia masuk Islam dia diseksa, diseksa, diseksa, masya-Allah. Tak boleh nak sebut gapor. Kecuali akak jari telunjuk dia ahad ahad satu satu satu di sini artinya Allah Taala yang maha asa satu saja kita tak tergambar dalam hati bila tekah tu tu dia percaya <clears throat> ha Allah Taala ni lagu mana akidah dia lagu mana tekah tu tu ha tu nak ayat katanya ya jump mati kerana Allah tapi tak mati dengan sebab orang tok batu atas dada dia tujuan tok batu tu lah dah nak seksa nip, hilanit nip nak ui mati tapi masya-Allah dok sebut lagi dengan mulut ahad ahad dengan kita ngaji akidah kecek mudah-mudah ni acik buih mulut bro kita tu kita tapi akidah kita saya tak berasa lah tak sama dengan akidah Bilal Allah Alam lah saya saya yom rab katanya siapa nak nak kan siapa mai Hindu tapi saya sebut lagu ni ni saya yakin katanya akidah kita yang kita dok royak katanya kita kuat Islam tak sama dengan Bilal tak sama dengan sahabat-sahabat yang duduk dalam Ukraine Hak kena bunuh. Sumayyah, Yasir, Ammar. Satu keluarga yang diseksa oleh orang-orang musyrikin, ketua musyrikin Mekah pada waktu itu. Orang tino hak mati mula-mula sekali, hak mati syahid. Lepas tu orang tino lah, orang hak mula-mula sekali mati syahid dalam Islam, bukan orang jatah dah. Namanya Sumayyah ditikir tu ditikir di kemaluan oleh Abu Jahal kita mari mikir sore eh akidah dia lagu mana boleh kejak gitu mo siapa kejang mati tu Allah anilah ha, Tuhan tanya beberapa ayat di dalam surah An-Naml ni a ilahum ma adakah Tuhan lain lagi bersama dengan Allah kita orang Islam yang beriman ni kena jawab dengan time-time hati kita dan akal fikiran kita mulut kita katanya kita berpegang dengan hanya Allah sebab tu masa kita semaya eh, masa sebut asyhadu alla ilaha illallah jari kita masa kita akak tu mata kita ni sunat kita tengok tengok di hujung tengok di apa di jari kita seputung sama ada kita nak gerak ataupun kita akad tu pun ada khilaf banyak dalam hadis-hadis nabi pun nabi buat beberapa pesan. nabi akad buat turun akad buat turun ada juga hadis rakyat katanya nabi akad sejak daripada awal at-tahiyah tu akad siapa suku isandai ada juga rakyat katanya ada akad ketika asyhadu an la ilaha illallah tapi hak pentingnya nak jadi mata kita pun bersaksi kita tengok kepada jari telunjuk yang kita bersyahadah di dalam semaya ni dia akan menjadi lebih kuatnya pegangnya kita bahawa Allah Ta'ala so lepas tu orang hadut semaya hari hari hari hari jangan buat syirik jangan duduk cari tuk bawa muhatu pada main dengan iblis dengan syaitan dengan jin jangan duduk pergi cari bawa bomo hatu eh jangan cari bomo nengok pergi tengok orang tangi tengok dalam pinggir kena duduk pelepah ke tu kena duduk apa dia nak nak nak, nak perubat kena main dengan ada pitikam dia kena ambil duit kok kalau tak cukup kok 15 kok 75 stair apa nak cari mana 75 stair lah ni ada hmm, di Big C pergi cari banyak duit duit sama duit 25 stair Big C belana tapi kita nak masuk jambe tak boleh orang tak ambil tak nak no, royak katanya dia ada lagi setengah-setengah orang duk mikir nak pergi cari pasal syirik-syirik lepas tu Tok Bomo pun yang royak. Ah, kita ni ikhtiar usaha saja ya. Yang wisia, yang wikesenya, Allah tak ada. Panah Tok Bomo yang ya royak. Padahal dia duduk main ya. Iblis dengan main dengan syaitan, main dengan jin. Main dengan ilmu-ilmu hak -ilmu, dia terima daripada guru-guru belum pada ni. Hak main dengan syirik belakang. Sebab tu Nabi royak di dalam hadis. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi ayat katanya siapa yang pergi cari tok bomo nengok. Pergi cari tok nujung. Maka dia tanya. Tok bomo hatu sat ni, tok bomo nujung sat ni. Lepas tu dia percaya pula. Maka orang itu dia sudah pun kafe dengan Quran hak tu hewak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kita nak jang gedak Quran sebuah ni kita royak katanya kita mai satta kita nak royak katanya kita tak percaya kepada Quran tergamuk gedak mulut kita nak disebut walaupun saya pun kita tak percaya maka kita jatuh agama dah tah lagi kita pergi buat iaitu nya hidup cari nengok tu nengok ni Masya Allah Masih duk ada lagi dalam sangkung kita Duk pergi mandi di kubur Duk mitok dengan tok tutuk ni Mitoklah dengan berkat tok Tok ni tu Tok chair tu Tok tiktok tok tu Duk dalam doa Oh sengah-sengah kan alam lah saya yakin katanya boleh jadi tak ada siapa kau berdoa oh, minta ngatuk tutuk ni. Tapi duk gi buat tu duk ada setengah-setengah orang. Hak ni lah jaga-jaga molek daripada perbuatan yang tak kena. Nah. Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterengi-keterengi kamu jika betul kamu orang-orang yang benar. Tu pun tak ada sore habuk di zaman Nabi bawa bawa dalil mari katanya mereka itu benar. Itulah Tuhan rakyat katanya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah lagi tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Dan tiadalah mereka menyedari bila kau masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Allah, nah. Kita kena yakin katanya ilmu gaib duduk di Allah. Tak ada siapa yang tahu. Nah, ni dia sakut dengan beberapa ayat di dalam surah tu surah ni insya-Allah saya sekali lagi boleh jadi esok ni kalau tak ada uzur gapo kan kita mari sambung semula ayat 95 dan 96 untuk nah habis ayat yang sudah pun beberapa kali kita baca ayat ni wallahu alam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh